क्या प्रियदर्शनी राजे लड़ेगी गुना से चुनाव लोकसभा चुनाव में प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया को गुना शिवपुरी सांसद की सीट से टिकट देने को लेकर तीन जिलों के कार्यकर्ता सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र प्रभारी गुना शिवपुरी श्री राजेंद्र भारती ने कहा कि मैंने प्रस्ताव की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंप दी है उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी सांसद सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे को चुनाव में उतारने की बात चल रही है गुना शिवपुरी अशोकनगर जिले की कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस की लोकसभा क्षेत्र प्रभारी राजेंद्र भारती को प्रस्ताव बनाने को कहा था इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनाव न लड़ने की स्थिति में उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए तो क्या स्थिति बनेगी इस पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि ज्योतिरादित्य की पत्नी को चुनाव लड़ाया जा सकता है और इसकी एक पहल शुरू भी की गई है शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 38 में उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करवाया गया है इससे स्पष्ट होता है कि वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं।